земной разведывательный звездолет с бортовым номером «Щат-2047» возвращался домой и изобрел скопление звездной пыли. Место мрачное, неизученное. А земляне искали здесь и везде кислородные миры, дышать было уже нечем. Поэтому, когда звездолет подошел к кислородной планете, робот-стабилизатор заорал нечеловеческим голосом «Земля!» и лейтенант Беломор коснул. Лейтенант Беломор, человек средних лет, с сонными глазами, в разведке не бреется, предпочитает быть от начальства подальше, потому и застрял в лейтенантах. Не дурак, но умер в а меру. О стабилизаторе и того меньше. Трехметровый корабельный робот. Не дурен собой, но дурак отменный. Когда Беломор спит, стабилизатор стоит на собачьей вахте, держится за штурвал, разглядывает компас и приборы. С другого конца полевого скопления к планетке подкрадывается нежелательная персона, звездолет неземной цивилизации он патрулирует галактические окрестности и при случае не прочь застолбить подходящую планетку. В капитанской рубке расположился капитан Квазирикс, суперкварк и земной разведчик, приближаются к планетке и замечают друг друга. Возникает юридический казус. Чья планета? У них Хадвудия противозвездной артиллерии, шепчет стабилизатор. Сам вижу, отвечает Беломор. В местной системе галактик мир с недавних пор. Навоевали здорово, созвездие в развалинах, а сейчас мир худой, правда. Любой инцидент чреват. Гигантский суперкварк и двухместный кораблик сближаются. Вас тут не было, когда мы подошли, квак. Мы подошли, когда вас не было, блин. Беломор предлагает пришельцам отчалить по добру, по здорову. Это он хамит для поднятия авторитета. «Послушайте, как вас там, ща-2047?» — вежливо отвечает контр-адмирал Квазерикс. «На службе я тоже агрессивен, хотя по натуре пацифист, квак. Такое мое внутреннее противоречие. Мой адъютант советует решить наш вопрос одним выстрелом. Но если после этого начнется новая галактическая война, я не выдержу груза моральной ответственности. Давайте решать мирно. Лейтенант Беломор соглашается решать мирно, но предварительно высказывает особое мнение о том, что с противозвездными орудиями и он не прочь вести мирные переговоры. Тут же вырабатывается статус переговоров. Мы должны исходить из принципа равноправия сторон, блин, разглагольствует Беломор. Хоть у вас тут и суперкварк, а у меня почти почтовая колымага, но внешние атрибуты не должны влиять на результаты переговоров. Со своей стороны, Суперкварка вносит предложение о регламенте переговорного процесса. Контр-адмирал настаивает не ограничивать переговоры во времени и вести их до упаду, пока не будет выработано решение, удовлетворяющее обе стороны. Судьба планеты должна быть решена.